תקשיבו, אני בן אדם מוכשר. תסתכלו על הסדקים האלה. אה. אוקיי, אז בוקר טוב, יום שישי, יש גשם בחוץ. אה, איך אני מת על הריח הזה של הגשם. אז היום אני ביום שישי מביא את זה בית ספר במטרה פרויקט בבית ספר אחר לגמרי. אמ, ו... היום ספציפית אני מרגיש שהולך להיות יום טוב. אני מרגיש את זה. אוקיי, okay, אז uh, אני עכשיו uh, סיימתי את הפגישה. היה ממש אחלה, ילדים אדירים. אוקיי, אז אני עכשיו פה בלובי. אמ, כן. Mm-hmm. קפה הראשון של הבוקר. Let's screw it! תסתכלו על זה. הגשם סוף סוף בא. אז כן, בין כל זה אני הולך לדבר על סנאפצ'אט. אני בפוקוס. אז אמ, כן, אה, אני רוצה אה, לתת לכם גם טיפ שיעזור אמ, לכם אם אתם רוצים להתחיל לצייר בסנאפצ'אט כמו שאני עושה. אוקיי, okay, אז אמ, בשביל לעשות את הדבר הזה, בעצם משהו שכולם מכירים. אני מצלם תמונה, נכנס פה. עכשיו, מה הצבעים שאנחנו בדרך כלל חושבים עליהם זה או לבן או שחור. והם לא נמצאים פה בטבלת צבעים הזאת, אז מה שאנחנו בעצם עושים בשביל להשיג את הצבע הלבן זה בוחרים צבע ועד לפה, ואז יש לנו את הצבע הלבן. אז אנחנו יכולים להמשיך קשקש. עכשיו הצבע השחור זה אותו דבר, רק שאנחנו יודעים עד למטה. ואז גם יש לנו את הצבע השחור. וככה בעצם אתם יכולים לעשות דברים כמו לדוגמה את זה, שזה winter times, אה, זה משהו שציירתי. זה פחות או יותר הסוד של הצבעים בסנאפצ'אט. אוקיי, okay, אז עכשיו בעצם אני רוצה לדבר על הדבר הבא, הדבר הזה, שאתה פשוט שם אותו ככה על אני אסביר למה כל הוולוגרים, כולל אני, משתמשים בדבר הזה. זה חצובה. זו חצובה מאוד קלה, אני יכול פשוט להקים אותה, אני יכול לסובב אותה לכל מקום, אני יכול גם להמליך ולהגביר את הגובה שלה לפי הדברים האלה. זה חצובה מאוד מאוד קומפקטית, אבל היא לא טובה לוולוגים. זה מקל סלפי מאוד טוב, אתה שם אותו על הגו... אה, אתה שם את הגופרו ממש פה, והוא מתפקד כמקל סלפי לכל דבר. זה מחזיק ממש טוב למצלמה. הוא עוזר שבזמן תנועה המצלמה תעמוד ישר ובלי יותר מדי שייקי. זה עושה את כל הדברים האלה, רק לא מספיק טוב. וזה החיסרון הכי גדול של הסים את זה על מצלמה כזאת. אנחנו רואים על מלא יוטיוברים שמשתמשים באותו הטרייפוד הזה בשביל בעצם לעשות את כל מה שאמרתי עכשיו. זהו, שבחלק מהיוטיוברים, לי זה עדיין לא קרה, אבל המצלמה נופלת. הוולוגר שם את המעמד עם המצלמה ככה, זה נראה טוב, זה מרגיש טוב, וברגע שהוא עוזב את המצלמה... זה קורה. אוקיי, אז יש לכם שני זוויות בשביל שתוכלו לראות בדיוק איך זה קורה, אני מעמיד אותו, ואז בעצם יש איזושהי תנועה כזאת, ולאט לאט הוא נופל. טיפות של מים. אוקיי, אז זה עומד להיות הדבר הכי קרוב למדי צבא שאתם תראו אותי לובש בבלוג.